Mér finnst mjög gaman að ferðast og líka bara að sapna minningum úr ferðarlegunum mínum. Og hérna er ég búin að setja upp alla staðina sem ég hef farið á. Svo er ég með á vegnum mínum bara nokkara minnjagripi. Þetta til dæmis fekk ég í Vietnám. Svo er ég líka með svona aðeins og skiptin á mér minni. Það sem að var svona pinn sjálfstæðsbarata. Með pínu svona lítið pinn. Ég fór í skiptin á mér í University of Glasgow í Skotlandi Ég hafði einhvern veginn alltaf verið búin að ákveða að fara í skiptinám. Það var mjög þroskandi bara að búa veist, í rauninni einn, þetta er náttúrulega veist, alveg vernda umhverfa að vera í skóla. En þetta var svona aðeins insýn í heiminn á þess að vera bara búandi heiminn á mum og pappa í íslenska skólanum mínum, skiljurum. Skólan er sjúklega flottur, annarlega, þú veist, hvaða 600 ára gamall minnum ég. Byggingin er bara eins og hokkvart, þú veist, og bara bjóð ógislega flottri íbúð bara rétt hjá skólanum og var í körubóltaliðinu og þú veist, fekk að keppa með þeim og ferðast aðeins um Skotland sem var bara, þú veist, fáránlega skemmtlegt. Hérna erum við að keppa mhm. í, í döndi. Þær buðum í mér að vera með þeim í vetur en var, ég er bara ekki í skóla, það var svolítið skrýndið en það var ótrúlega gaman einhvern veginn að fá, heyra frá þeim aftur sko. Þetta er með bísingur? Já, ég hef með háskóla prísuna. Mér fannst ég varða að taka þátt sko. Ég hef svona eina háskóla prísu úr ferðinni sko. Og þetta var bara sjúklega gaman og ef þú ert að pæla að fara í skiptinám bara, þú veist, mæli svo mikið með að bara 100% fara sko. Og þú ert ekki að pæla í skiptinám, þá myndi ég byrja að pæla að fara í skiptinám.